Բարև ձեզ։ Եկեք շարունակենք խոսել this-ի մասին։ Ուրեմն նախ եւ առաջ եկեք ստեղծենք մի հատ function, func, որը թող վերցնի ինչ որ մի արժեք, օրինակ a, եւ alert անի այդ այդ a-ը, եւ նաեւ թող alert անի իր this-ը։ Հիմա, ինչպես հիշում եք, this-ը որոշվում է միայն այն պահին, երբ մենք մեկ function-ին կանչում ենք, չէ՞։ Հենց որ կտեսնենք, this-ը ինչ կլինի տարբեր ձևերով եւ մենք կանչենք այս function-ին։ Հեսա սպասեք։ Ուրեմն ստեղծում եք մի հատ object obj որի մեջ եկեք դնենք մի հատ func բանալի, որը թող հղի այս ֆունկցիային, okay? Այսինքն բանալի արժեք անունն է թող լինի func, ինչու՞ չէ, եւ արժեքը թող լինի հենց այս ֆունկցիան։ Այսինքն այս օբյեկտը ունի մի հատ func, որը հղում է դեպի այս ֆունկցիային, որպես արժեք։ Հիմա, ինչ կլինի, եթե ես ասեմ obj.funk և կանչեմ այսպես, դե 5-ը կգնա կմտնի a-ի մեջ, հետևաբար այս alert-ը կանի a-ը, չէ, այդքանը պարզա, բայց ինչ կլինի this-ը, դե հիշեք ուրեմն առաջին մեր օրենքը, որ երբ մենք կետով ենք կանչում ինչ-որ մի ֆունկցիա, այդ կետի ձախ կողմի օբջեկտը դառնում է այս ֆունկցիայի this-ը, այսինքն կետի ձախ կողմի արժեքը դառնում է աջ կողմի ֆունկցիայի this-ը։ Հետևաբար այս this-ը կլինի այս օբյեկտը։ Okay։ Եկեք run անենք, ուղղակի որ տեսնենք։ Okay, այս օբյեկտն է, այդ տեղով այս օբյեկտը և 5, որովհետև այդ 5-ը մենք փոխասացինք ստեղ։ Okay, այդքանը པարզ է։ Այսինքն, առաջին մեր օրենքը, որ մենք պետք է հիշենք this-ի հետ աշխատելով, դա նա է, որ երբ մենք կետով ենք կանչում որևէ ֆունկցիան, իր this-ը դառնում է նախքին ուրեմն object-ի, այսինքն այդ կետի ցախ կողմի object-ի արժեքը։ Այս մեկ, այս ուրեմն եղավ մեր առաջին օրենքը, որ այս պարագայում ուրեմն this-ը լինում է կամ սենց գրենք, ինչու չէ, լինում է ուրեմն obj, չէ, այս օրինակի մեջ։ Այդ մեր առաջին օրինակն է։ Էլ ինչ օրինակներ մենք գիտենք։ Դե մենք կարող ենք ուղղակի այս ֆունկցիային կանչենք, այսպես չէ՞։ Առանց որևէ կետի, առանց ինչ որ օբյեկտի, ուղղակի կանչենք ֆունկցիային։ Այդ ժամանակ ինչ է this-ը լինում։ Դե քանի որ մենք strict mode-ում չենք աշխատում, այսինքն ստեղ վերևը չի գրված sense, use strict, ինչ որ sense focus չկա, քանի որ չկա, Սա օգտագործելուց իրա this-ը կլինի window object-ը, okay? Իրա this-ը կլինի window object-ը, որը մեր browser-ի մեջ համենայն դեպս global object-ն է JavaScript-ի։ Հիմա եթե աշխատացնեմ, կտեսնեք։ Աշխատացնեմ, խնդրեմ, window object-ն է, okay։ Եվ իհարկե 5, որտեղ էտեր մեր պարամետրը։ Նենց որ, որպես երկրորդ օրենք, երբ սովորական կանչում ենք ֆունկցիային, իր this-ը լինում է global object-ը։ Բայց եթե մենք strict mode-ում աշխատացնեինք, այսինքն use strict գրեինք տեքստի մեջ վերևը, իր this-ը կլիներ undefined։ Okay, այսինքն կալ լինելու է window կամ լինելու է undefined, հա? Սա կոլ չի, սա ուղղակի տեքստ է, որը նկարագրում է ինչա կատարվում, հա, մեր համար, որ հիշենք օրենքը։ Okay, այլ ինչ ենք սովորել։ Մենք գիտենք, որ մենք կարող ենք կանչենք function .call-ով, ճիշտ է։ Եվ այդ call-ում մենք կարող ենք փոխանցենք ուրեմն այն object-ը, որը մենք ուզում ենք իրա this-ը լինի, Եվ իհարկե արժեքը, արժեքները կամ որոնք որ մենք ուզում ենք փոխանցենք իրեն, ասենք թե ուզում ենք փոխանցենք 5-ը, չէ՞։ Հիմա ինչ կստացվի, որ այս this-ը կլինի այս object-ը, չէ՞։ Իսկ այս 5-ը կգնա կմտնի այս 5-ի այս i-ի մեջ, Okay, այսինքն հիմա ես աշխատացնեմ, կստանամ s object-ը, դարավ մտավ s this-ը եւ 5, իհարկե, որտեղ մենք փոխանցեցինք։ Էլ ինչ կարող ենք անենք։ Դե բացի call-ից մենք նաեւ կարող ենք կանչենք apply, func.apply, այսպես, որը էլի նույնպես ուրեմն փոխանցում ենք այն օբյեկտը, որ ուզում ենք իրա this-ը լինի, բայց մնացած արժեքները փոխանցում ենք զանգվածով։ Այսպես։ Այսինքն սա եւ սա ամբողջովին նույնն են։ Okay, ուղղակի ստեղ օգտագործում ենք զանգված փոխանցելու այս արժեքների համար, ստեղ ստորակետներով առանձին փոխանցում ենք։ Նենց որ այս պարագայում, սա թող լինի մեր ամ, ամբողջը միասին թող լինի մի, մի օրենք, հա, եթե մենք կանչում ենք ուրեմն կամ call-ով, կամ apply-ով, մեր ուրեմն this-ը կդառնա n, ես comment-ի մեջ գրեմ, կներեք, այս ուրեմն this-ը կլինի հենց այդ տրված object-ը, եւ նույնը ստեղ, ուրեմն this-ը կլինի այդ object-ը, okay, այդ եղավ երեկ օրենք, չորորդ օրենքը, Եթե մենք ստեղծենք ուրեմն uh, const bound obj թող լինի ուրեմն func.bind obj։ Bind-ը ինչ է անում։ Երբ որ մենք function-ին որևէ function անում ենք հետո get bind եւ փոխանցում ենք ինչ-որ մի object, նա վերադարձում է մի հատ ուրիշ ֆունկցիա, որը կկանչի այս նույն ֆունկցիային, բայց այս տրված this-ով։ Այսպես ասած կոնտեքստով, հա, this եւ context նույն բանն է։ Այս տրված object-ով որպես իր this-ը։ Այսինքն, հիմա եթե մենք կանչենք bound obj այսպես կամ bound func գնայք obj-ը bound bound ֆունկցիա է չէ ինքը bound func այսպես փոխանց եւ փոխանցենք 5 այս 5-ը կգնա կմտնի i-ի մեջ իսկ this-ը կլինի այս object-ը Okay, այդ եղավ մեր 4-րդ օրենքը։ Եկեք այս օրենքները հիշենք, որտեղ հեսա վարժություններ ենք անելու։ Okay, այդ եղավ մեր 4-րդը։ Եվ մենք սովորեցինք նաև Եվս մեկ օրինակի մեջ, երբ որ ֆունկցիան կարելի է new-ով կանչել, այսպես new func 5։ Okay, եւ եկեք այս արդյունքը ուրեմն վերագրենք ինչ որ արժեքի մեջ, ասենք թե a, չէ՞։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Երբ որ մենք new-ով ենք կանչում, այս ֆունկցիայի this-ը լինում է նոր դադարք object, okay, որը ամենավերջում, երբ որ այս ֆունկցիան ավարտում է իր գործողությունը, վերադառնում է մեզ այսինքն այդ ֆունկցիան կվերադարձնի ինքն իր this-ը, որը նոր օբյեկտ է։ Ամեն անգամ մենք կանչենք new func, new func, new func, ինքը կստեղծի նոր օբյեկտ իր this-ի մեջ եւ կվերադարձնի իրեն։ Այսինքն այս մեթոդով մենք կարող ենք անընդհատ ստեղծել նոր օբյեկտներ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ որպես մեր վերջին օրենքը 5-րդ օրենքը, եթե մենք կանչենք new func եւ այլ եւ այլն, սա կստե this-ը կլինի մի հատ լրիվ նոր object։ Okay։ Այս օրենքները հույսով եմ բարձ են, եթե բարձ չեն, խնդրում եմ գրեք կոմենտներ, հարցեր տվեք, փորձեմ պատասխանել։ Հիմա եկեք այս օրենքները ուրեմն փորձենք հիշել, բայց հիշելով մի քանի վարժություններ անենք։ Ուրեմն, պատկերացրեք հետևյալ դեպքը։ Եկեք սենց անենք։ Հմ, հմ Okay։ Պատկերացեք մենք ունենք մի հատ object const a, որի մեջ կա մի հատ foo function, որը ուստեղ կա name joe, որը ընդունում է ինչ-որ մի ֆունկցիա որպես պարամետր։ Հիմա այս foo-ին մենք կանչում ենք այս ֆունկցիայով, Ամ որին մենք ուզում ենք ասենք, ասենք alert this dot name dot name Եվ մենք ստեղ կանչում ենք իրեն։ Չէ՞։ Ինչ կլինի ստեղ։ Եկեք ուսումնասիրենք։ Ուրեմն էլի եմ ձեզ հիշացնում, որ this-ը որոշվում է այն պահին, երբ որ մեր ֆունկցիան կանչվում է ոչ թե այն պայն, երբ որ նա ստեղծվում է, այլ երբ որ նա կանչում ենք։ Սա շատ կարևոր է։ Այս բոլոր օրինակներում մենք այդ ֆունկցիային կանչում ենք, չէ՞, փակագծերով կանչում ենք իրեն։ Հետևաբար այդ պահին որոշվում է իր this-ը, եւ նայած ոնց ենք այս նույն ֆունկցիային կանչում, իր this-ը կարող է լինի տարբեր, չէ՞։ Հիմա այդ դա գիտակցելով եկեք ուշադրություն դարձնենք այս օրինակին։ Ուրեմն, Ստեղ ունենք մի հատ ֆունկցիա, էլի եմ ասում, որը ունի ուրեմն name Joe եւ ինչ որ foo, որը հողում է ինչ որ մի ֆունկցիային, չէ՞։ Հիմա առաջին հարցը։ Ստեղ եթե ես alert անեմ this եւ ստեղ եթե կանչեմ a.foo, չէ՞։ Եկեք մոռանանք այս այսքանի մասին։ Եկեք մոռանանք սրա մասին։ Եթե ես ուղակի sense անեմ, ինչ կլինի այս this-ը։ Okay դե եկեք վերադառնանք մեր օրենք օրենքներին։ Այս կանչելը, այս սա, որ օրենքին է բռնում։ Ну, parza, այս առաջինին, չէ՞, մենք կետով ենք իրեն կանչում։ Հետևա իսկ կետը օրենքը ինչ է ասում, որ ֆունկցիան կընդունի որպես իր this-ը կետի ցախ կողմի օբյեկտը, այսինքն a-ը, այսինքն այս this-ը կլինի այս օբյեկտը։ Չէ՞։ Այդքանը parz է, այդտեղ ոչ մի բարդ բան չկա։ Հիմա եկեք վերադառնանք այն օրինակին, որի մասին ես ուզում էի խոսալ։ Հիմա պատկերացրեք հետևյալը։ Դե ինչ է ստացվում, որ ուրեմն մենք անում ենք a.foo եւ կանչում ենք իրեն, այսինքն մտնում ենք այս ֆունկցիոնի մեջ եւ որպես արժեք, որպես պարամետր, այսպես ասած, այս ֆունկցիան գնում է եւ մտնում է այս փոփոխականի մեջ։ Հետո այս փոփոխականին մենք, այսինքն այս ֆունկցիային մենք ստեղ կանչում ենք Եվ ստեղ ասում ենք this dot name։ Գիտեք ինչու, եկեք ուղղակի ասենք this։ Հիմա հարց։ Այս this-ը ինչ է։ Պետք չի շփոթվել։ Ընդհանրապես պետք է հիշել երկու կարևոր բան։ This-ը որոշվում է այն պահից, երբ մենք կանչում ենք իրեն, 1 Եվ երկրորդը պետք է ընդհանրապես այդ պահը գտնել եւ գտնել այդ օրենքը մեր ցուցակի մեջ։ Ուրեմն, որտեղ է այս ֆունկցիան, աշխատում, աշխատացնում։ Ստեղ մենք իրան ընդհանրապես ստեղծում ենք, չէ՞։ Ստեղծում ենք մի հատ ֆունկցիա, որը ունի հետևյալ մարմին, որը alert է անում this-ը։ Ստեղծեցինք իրան, չենք կանչում, ընդհանրապես ստեղծում ենք։ Հետո այս ստեղծված արժեքը մենք փոխանցում ենք այս ֆունկցիային որպես այս փոփոխականը, այս f-ը, չէ՞։ Այստեղ մենք կանչում ենք իրան, չէ՞։ Եկեք կանք ստեղ Սա ինչին է նման։ Կետով կանչում ենք, ոչ, new-ով կանչում ենք, ոչ, call, apply, bind տեսնում եք ստեղ, ոչ, չեք տեսնում։ Հետևաբար դա համար 2-ն է։ Իսկ համար 2-ում ինչ է իրա this-ը, եթե մենք ընդհանրապես կանչում ենք մի հատ ֆունկցիային լինում է կամ global object-ը, եթե ոչ strict mode-ում ենք, կամ undefined, եթե strict mode-ում ենք։ Այսինքն վերևը եթե գրված է use strict mode։ Այսինքն, ստեղ եթե մենք հիմա run անենք սա, մենք ստանում ենք window object-ը, այսինքն մեր global object-ը, okay? Um սա մի օրինակ էր, okay? Հիմա ուշադրություն դարձրեք, փորձեք չշփոթվել։ Երկրորդ օրինակը Մենք գիտենք, որ ստեղ մեզ կարող եմ անեմ, ասենք թե alert this.name և ստեղ ուրեմն եթե ես անեմ a.foo, այսպես, ինչ կտեսնեմ, դե հիմա ուրեմն կետ սինտակտիկան է, չէ, կետով ենք անում, հետևաբար այս ֆունկցիայի this-ը կլինի այս օբյեկտը, այսինքն այս օբյեկտը, հետևաբար this-ը, քանի որ հղում է այս օբյեկտին, this.name կվերադարձնի Joe։ Եկեք աշխատացնենք Joe Okay, ոչ մի պրոբլեմ չկա ստեղ, չէ։ Նայեք ստեղ։ Եկեք անենք sense մի բան։ Եկեք ստեղծենք մի հատ զանգված։ 1 2 3 3 ասենք թե dot for each անենք եւ փոխանցենք իրեն a.foo։ Հիմա ինչ կտեսնենք։ Ուշադիր նայեք հիշացնում են ձեզ, որ ոչ թե պետքա ուշադրություն դարձնել այն պահին, երբ մենք ստեղծում ենք ֆունկցիային կամ հղում ենք ինչ-որ ֆունկցիային, այլ այն պահին, երբ որ ֆունկցիան կկանչվի։ Ստեղ տեսնում ենք ինչ-որ մի կոդ, որը կանչում է fun։ Այսինքն հիշեք, որ կանչել նշանակում է փակագծեր պետք է լինեն վերջում։ Մենք ստեղ կանչում ենք ֆունկցիային։ Ոչ չենք կանչում։ Մենք ստեղ ընդհանմենը հղում ենք փոխանցում դեպի այս ֆունկցիային for each ֆունկցիային։ Հետո for each-ը իր մեջ կկանչի այս ֆունկցիային։ Ինքը չի կանչի get-ով, ինքը չի կանչի bind-ով, ինքը չի ինքը ընդհանմենը կկանչի իրեն։ Հետևաբար իր this-ը կլինի window object-ը։ Տեսնում եք պետք չի շփոթվես ստեղ, հեսա, հա, 3 անգամ, որտեվ մի անգամ 1-ի համար, մի անգամ 2-ի համար, մի անգամ 3-ի համար։ Հիմա ինչի պետք չի շփոթվել, որովհետև սա չի տարբերվում սրանից։ Պատկերացեք, ես ստեղ ունեմ մի հատ f, որին անում եմ a.foo։ Եվ եթե ես կանչեմ հիմա այս f-ը, եկեք մոռանանք այս բայի մասին։ Ինչ կլինի իր կոնտեքստը։ Հիշեք, որ ստեղ կետով չեմ կանչում։ Սա այս սա որ օրենքին է նման։ Այս օրենքին, չէ՞։ Հետևաբար, եթե ես ուղակի կանչեմ իրեն, Նույնիսկ եթե հղումը a.foo-ից է եկել, դա ընդհանրապես հղումը հասցեն ֆունկցիայի ստեղից կոպիայի անում ստեղ, այսինքն f-ը ունի հիմա հասցեն այս ֆունկցիայի։ Հետո այստեղ մենք ասում ենք, օքեյ, հիմա այդ հասցեով ֆունկցիային ես ուզում եմ կանչեմ։ Եվ ես կանչում եմ ոչ կետով, ոչ apply-ով, ոչ new-ով, այլ ուղղակի կանչում եմ իրեն։ Հետևաբար իր this-ը լինում է global object-ը կամ իհարկե undefined, եթե strict mode-ում ենք աշխատում։ Հիմա մի հատ ստենց nuance ձեզ ցույց տամ, մի հատ դետալ։ Պարզվում է for each-ում, for each-ը կարող է ընդունի երկու արժեք։ Հələ մի հատ գուշակեք, երկրորդ արժեքը ի՞նչ է։ Կարող եք գուշակեք։ Երկրորդ արժեքը կոնտեքստն է տրված ֆունկցիայի։ Այսինքն, ստեղ ես կարող եմ փոխանցել a-ը Այսինքն for each-ը հիմա, եթե տեսնի, որ մենք այս արժեքը փոխանցել ենք, ինքը այս ֆունկցիան կաշխատացնի այս this-ով։ Այսա կաշխատացնի որպես this, այսինքն ինքը տակից, պարզ, պարզ ասեմ, այս ֆունկցիան կկանչի կամ call-ով կամ apply-ով, որի առաջին արժեքը կլինի սա։ Այդքան բան։ Այսինքն, եթե մենք տանք, այսպես ասած, context, context նշանակում է այն արժեքը, որ ուզում ենք աշխատի որպես this, հա, context եւ this-ը նույն բանն է, միշտ այնց հիշեք։ Սա ես փոխանցում եմ context-ը այս ֆունկցիայի եւ for each-ը ասի, okay, հաշ չկա, այս ֆունկցիան ես կաշխատացնեմ այս context-ով, որպեսզի իր this-ը լինի սա։ Եթե չենք տալիս, ես չգիտեմ context-ը ինչ է, ես չգիտեմ իր this-ը ինչ է, ուղղակի կբռնեմ կկանչեմ իրեն։ Դա էլ անում է։ Հետևաբար, այս իրավիճակում ուրեմն foo-ի this-ը լինում է window object-ը։ Հիմա, որպեսի մի քիչ բարձացնենք սա, եւ հստակ ասենք, որ մենք ուզում ենք, որ այս ֆունկցիան աշխատի այս object-ով, այս object-ի կոնտեքստի մեջ, հա, այսպես ասած իր this-ը որ լինի այս object-ը, մենք կարող ենք անենք sense get bind եւ փոխանցենք a Սա ինչ է ստացվում, որ այս ամենը կվերադարձնի միատ լրիվ նոր ֆունկցիա, որը կաշխատի նույն ձևի ինչպես որ այս ֆունկցիան, բայց իրա this-ը կլինի հենց այս a-ը, այսինքն այս object-ը։ Այդքան բան, հիմա եթե մենք աշխատացնենք, եկեք ասենք this get name, հա? Հիմա աշխատացնենք, տեսնենք name-ը ինչ կլինի։ Joe, Joe, Joe։ Այսինքն այս ֆունկցիան աշխատեց 1-ի համար, 2-ի համար եւ 3-ի համար։ Okay։ Այդքան բան։ Ամ հույսով եմ այսքանը բարձր։ Հիմա նայեք, ուրեմն for each-ը, for each-ի դեպքում մենք կարող ենք փոխանցենք առանձին կոնտեքստ, հա, որպես վերջին պարամետր։ Map-ի դեպքում էլ, filter-ի դեպքում էլ, բայց reduce-ի ժամանակ երկրորդ արժեքը դա ոնց որ առաջին ագրեգատորի արժեքն է, չէ՞, հենց որ reduce-ի ժամանակ իրականում կոնտեքստ մենք չենք կարող փոխանցենք։ Reduce-ի ժամանակ միշտ պետք է, եթե this-ով ենք աշխատելու, անենք dot bind եւ փոխանցենք հենց այն իր this-ը, որը մենք ուզում ենք օգտագործվի այս foo-ի մեջ, այս տրված ֆունկցիայի մեջ։ Ինչու եմ ես ամեն ինչը ձեզ բացատրում, որովհետև շատ հաճախ խնդիրներ են առաջանում կոդի մեջ, Երբ մարդիկ ստեղծում են ինչ-որ մի ֆունկցիա, օրինակ sense, տեսնում են, որ այս ֆունկցիան ուրեմն կապած է այս օբյեկտին, տեսնում են, որ ամեն ինչ լավ է, հետո մեջը this-ով են գրում, ենթադրելով, որ նկատի ունեն this, հետո փոխանցում են այդ ֆունկցիան այսպես Եվ մոռանում են, որ այո, փոխանցեցիք ֆունկցիան, որը կապած էր a-ին, բայց փոխանցում ենք ոչ թե ամբողջը միասին, այլ ընդհանրապես հղումը, որը որ այս բանալին ունի դեպի այդ ֆունկցիան։ Այսինքն տրված այս reduce-ը, երբ որ ստանում է այդ ֆունկցիան, ինքը ընդհանրապես ստանում է մի հատ ֆունկցիա։ Այսինքն ղում դեպի մի հատ ֆունկցիա, որին ինքը ընդհանրապես աշխատացնում է։ Get չի անում, apply չի անում, bind չի, ուղղակի աշխատացնում է իրեն։ Հետևաբար իր this-ը դառնում է կամ window-ն, global object-ը, կամ undefined, եթե strict mode-ում է։ Եվ այտենց լիքը խնդիրներ է առաջանում։ Ավելին ասեմ, որ շատ հաճախ, երբ որ գործի եք ընդունվում, անհամեմատ ասենք որպես JavaScript ծրագրավորող, շատ հաճախ այդպիսի հարցեր տալիս են։ Հա, տալիս են ինչ-որ ֆունկցիա, փոխանցում են, փոխանցում են, հետո ասում են this-ը ինչ եղավ որ հասկանան այդ նյուանսները հասկացել ենք, թե չէ։ Նենց որ խնդրում եմ, այս օրենքները ուրشادիր նայեք, ուրشادիր ուսումնասիրեք եւ եթե հարցեր ունենաք, իհարկե գրեք։ Ամ հույսով եմ այսքանը բարձր, թե ոչ մի դժվար բան չկա։ Մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ